朝霧源のジマでゴイスレディオリスナーのみんなおひさ今日の質問メールは源はなぜ英語がペラペラなんですかメンタリストって心が読めちゃうでしょだからどんな言語でも心で通じ合っちゃうのってのは嘘でアメリカでマジックの武者修行してたからペラッペラなわけあ俺宛にメール どうりでペラペラのペラペラ男なわけだなってこれ絶対琥珀ちゃんどいひ次回ドクターストーン極秘のミッションいやそそっちゃうよねマーで。